নমস্কাৰ দৰ্শক সকল লিনাক্সত ৱৰ্কিং উইথ ৰেগুলাৰ ফাইলছৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম ফাইলছ আৰু ডিৰেক্টৰীছে একেলগে লিনাক্স ফাইল চিষ্টেম তৈয়াৰ কৰে পূৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলত আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ কিভাৱে ডিৰেক্টৰীৰ সৈতে কাম কৰা হয় আপুনি এই ৱেবছাইটত সেই টিউটৰিয়েলটো পাব এই টিউটৰিয়েলত আমি চাম কিভাৱে ৰেগুলাৰ ফাইলছ চলাব পাৰে আমি ইতিমধ্যে অন্য এটা টিউটোৰিয়ালত দেখিছো যে কিভাবে কেট কমান্ড ব্যবহাৰ কৰি এটা ফাইল তৈয়াৰ কৰা হয় বিস্তাৰিত জানিবলৈ এই ওয়েবসাইটত চাওক এতিয়া চাও কিভাবে এটা জায়গাৰ পৰা অন্য এটা জায়গালৈ কপি কৰা যায় ইয়াৰ বাবে আমাৰ ওচৰত সিপি কমান্ড আছে দেখা যাওক কিভাবে এই কমান্ড ব্যবহাৰ কৰিব পাৰে এটা একক sin কপি কৰিবলৈ আমি লিখো cp স্পেচ এক বা একোধিক বিকল্প স্পেচ মূল ফাইলৰ নাম স্পেচ destination ফাইলৰ নাম একে সময়তে একাধিক ফাইলবোৰ কপি কৰিবলৈ আমি লিখো cp স্পেচ এটা বা একাধিক অপচন সোৰ্স ফাইলৰ নাম যি আমি কপি কৰিব বিচাৰো আৰু destination directory নাম যত আমি এই ফাইলবোৰ কপি কৰিব বিচাৰো এতিয়া এটা উদাহৰণ চোৱা যাওক প্ৰথমে আমি টাৰ্মিনাল এটা খুলিম ইতিমধ্যে হোম ডিৰেক্টৰীত টেষ্ট1 নামৰ এটা ফাইল আছে টেষ্ট1 ফাইলত কি আছে তাকে চাবলৈ আমি টাইপ কৰিম cat test1 আৰু এন্টাৰ টিপক আমি বৰ্তমানে টেস্ট1 ফাইলৰ বিষয়বস্তু দেখিব পাৰিছো এতিয়া যদি আমি এইটোক অন্য এটা টেস্ট2 নামৰ ফাইলত প্ৰতিলিপি কৰিব বিচাৰো তেনেহলে আমি লিখিম cp test1 test2 আৰু এন্টাৰ টিপক এতিয়া এই ফাইলখন কপি মানে প্ৰতিলিপি কৰা হৈছে যদি টেস্ট2 নাথাকিল এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মিত কৰা হলহেতেন আৰু তাৰ পিছত টেস্ট 1ৰ বিষয়বস্তু কপি কৰা হ'ব যদি এই ফাইলটো আগৰ পৰাই আছিলে তেনেহলে ইনি শব্দে মুছি নতুনভাৱে লিখিলেহেতেন কপি হোৱা ফাইলখন চাবলৈ টাইপ কৰক cat test2 আৰু এন্টাৰ টিপক আপুনি ফাইলছবোৰ এটা ডিৰেক্টৰীৰ পৰা অন্য এটা ডিৰেক্টৰীলৈ কপি কৰিব পাৰে উদাহৰণ স্বৰূপে টাইপ কৰক cp space slash home slash anirban slash arc slash demo1 a2g আমি কপি কৰিব বিচৰা file 2 space slash home slash anirban slash demo2 আৰু এন্টাৰ টিপক এইটোৱে কি কৰিব যে এইটোৱে source directory slash home slash onirban slash arc slash পৰা demo1 ফাইলটো কপি কৰি destination directory slash home slash onirbanত থকা demo2 ফাইলত কপি কৰা হ'ব demo2 তাত আছেনে তাক চাবলৈ টাইপ কৰক ls space slash home slash anirban aru enter tipok ami uporoloi scroll koru aru apuni yat demo 2 dekhibo pare agoloi joar agot screen khon poriskar kora jaok apuni jodi file or nam 2 destination directory ekei name bisarise tene hole ফাইলৰ নামটো নকলেও হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে লিখক cp space slash home slash anirban slash arc slash demo1 space slash home slash anirban slash enter tipok. এইটোৱে demo1 ফাইলৰ slash home slash onirban slash arc slash directory পৰা slash home slash onirban directory copy কৰে কপি কৰা ফাইলৰ নাম demo1 হ'ব আগৰ নিচিনা demo1 আছেনে নাই চাবলৈ লিখক ls slash home slash onirban আৰু enter টিপক ইয়াত আকৌ আমি ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰো আৰু আপুনি ইয়াতে demo1 ফাইল দেখিব পাৰে আকৌ পৰৱৰ্তী আলোচনাৰ আগে স্ক্ৰিন মুছি পেলাও আৰু এটা উদাহৰণ যেতিয়া আমি একাধিক ফাইল কপি কৰিব বিচাৰো আমি গন্তব্য ফাইলৰ নাম দিব নালাগে আমি ধৰি লৈছো যে আমাৰ হোম ডিৰেক্টৰীত test1 test2 test3 নামৰ তিনিটা ফাইল আছে এতিয়া লিখক cp test1 test2 test3 slash home slash onibon slash testdir aru enter tipok A commander file buror naam poriborton nuhuakoi test1 test2 আৰু testtreeক slash home slash onirban slash testdir directoryলৈ কপি কৰে। ফাইলবোৰ কপি হৈছে নে নাই চাবলৈ লিখক ls slash home slash onirban slash testdir আৰু enter টিপক। আপুনি যেনে চাব পাৰে test1 test2 আৰু test3 এই ডিৰেক্টৰীত উপস্থিত আছে cp কমাণ্ডৰ অনেক বিকল্প আছে আমি ইয়াত তাৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ চাম সাম প্ৰথমে স্লাইডবোৰলৈ যোৱা যাওক বিকল্পবোৰৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকল্প হ'ল capital r ই এটা সম্পূৰ্ণ ডিৰেক্টৰী আৰু তাৰ ভিতৰৰ সকলো একেলগে প্ৰতিলিপি কৰে এটা উদাহৰণ দেখা যাওক আহক টেস্ট ডিআইআৰ ডিৰেক্টৰিৰ সকলো বিষয়বস্তু টেষ্ট নামৰ ডিৰেক্টৰিলৈ প্ৰতিলিপি কৰা যাওক তাৰ বাবে লিখক cp testdir টেষ্ট আৰু এন্টাৰ টিপক আপুনি আউটপুট বাৰ্তা পৰা বুজিব পাৰে সাধাৰণতে আমি এটা ডিৰেক্টৰী আৰু তাৰ ভিতৰৰ কিছু বিষয়বস্তু cp কমাণ্ডৰ সৈতে প্ৰতিলিপি কৰিব নোৱাৰো কিন্তু -r বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো কৰিব পাৰো ইয়াত লিখক cp space minus -r space testdir/space test আৰু এন্টাৰ টিপক এই ফাইলবোৰ কপি কৰা হৈ গৈছে টেষ্ট ডিৰেক্টৰী আসলতে তৈয়াৰ হৈছে নে নাই চাবলৈ লিখক ls আৰু এন্টাৰ টিপক আপুনি জানে চাব পাৰে যে টেষ্ট ডিৰেক্টৰী উপস্থিত আছে আহক স্ক্ৰীনখন মুছি পেলোৱা যাওক টেষ্ট ডিৰেক্টৰীৰ ভিতৰত কি আছে চাবলৈ লিখক ls আৰু enter টিপক আপুনি টেস্ট ডিৰেক্টৰীৰ বিষয়বস্তু চাব পাৰে এতিয়া আমি স্লাইডবোৰলৈ যাও আমি দেখিছো যে যদি এটা ফাইল অন্য এটা ফাইলত কপি কৰা হয় যি আগৰ পৰাই উপস্থিত আছে তেনেহলে উপস্থিত ফাইলটো ওভাৰৰিটেন হ'ব এতিয়া কি হ'ব যদি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইলক অসাৱধানেৰে ওভাৰৰিটেন কৰো এনে ধৰণৰ কিছু সমস্যাৰ পৰা বাচিবলৈ আমাৰ ওচৰত -b বিকল্প আছে ইয়ে প্ৰতিটো গন্তব্য ফাইলক বেকআপ কৰি ৰাখে আমি -i অপচনও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়ে সকলো সময়তে কোনো এটা গন্তব্য ফাইলক ওভাৰৰাইটিং কৰাৰ আগত আমাক সতৰ্ক কৰে এতিয়া আহক আমি চাও mv কমান্ডে কিভাৱে কাম কৰে এইটো কোনো এটা ফাইলক চলাবলৈ ব্যৱহৃত হয় দেখা যাওক এইটো কিভাবে দৰকাৰী ইয়াৰ দুটা প্ৰধান ব্যৱহাৰ আছে এইটো কোনো এটা ফাইল অথবা ডিৰেক্টৰীৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হয় ই অনেকবোৰ ফাইলক একেলগে এটা ভিন্ন ডিৰেক্টৰীলৈও লৈ যায় এমভি প্ৰায়ে সিপিৰ অনুৰূপ যাক আমি ইতিমধ্যে দেখিছো সেয়ে আহক এমভি কমান্ড কিভাবে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আমি টাৰ্মিনেল খুলু আৰু লিখু এমভি টেস্ট1 টেস্ট2 আৰু এন্টাৰ টিপক এইটোৱে হোম ডিৰেক্টৰীত থকা টেস্ট1 ফাইলৰ নাম টেস্ট2 লৈ সলনি কৰে যদি টেস্ট2 ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে তেনেহলে ইনি শব্দভাৱে অভাৰৰাইট হ'ব আমি যদি ফাইলটো ওভাৰৰাইট হোৱাৰ আগত সতৰ্কতা হ'ব বিচাৰো তেনেহলে আমি mv কমান্ডৰ সৈতে -i বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ধৰক আমাৰ ওচৰত অনিবন নামৰ এটা ফাইল আছে এইটো ফাইলৰ নামকো আমি ফাইল নেম টেস্ট লৈ সলনি কৰিব বিচাৰো আমি লিখিম mv -i অনিবন টেস্ট আৰু এন্টাৰ টিপো আপুনি যেনে চাব পাৰে এটা সতৰ্কতা দিয়া হৈছে যিয়ে সোধে টেষ্টটোক অভাৰৰাইড কৰা উচিত হ'বনে নহয় আমি যদি ৱাই টিপো আৰু তাৰ পিছত এণ্টাৰ টিপো সেই ফাইলটো অ'ভাৰৰাইট হৈ যাব চিপিৰ নিচিনা আমি এম ভিক একাধিক ফাইলৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত গন্তব্যস্থল এটা ডিৰেক্টৰী হ'ব লাগিব আগলৈ যোৱাৰ আগত স্ক্ৰীণখন মুছি পেলোৱা যাওক ধৰক আমাৰ হোম ডিৰেক্টৰীত তিনিটা ফাইল abc.txt pop.txt আৰু push.txt আছে তাৰ উপস্থিতি চাবলৈ লিখক ls আৰু enter টিপক ইয়াত pop.txt push.txt আৰু abc.txt ফাইল আছে স্ক্ৰিনখন মুছি পেলোৱা যাওক আমি এতিয়া এই তিনিটা ফাইলক টেস্ট ডিআইআৰ নামৰ এটা ডিৰেক্টৰীলৈ লৈ যাম আমি লিখিম mv abc.txt pop.txt push.txt আৰু তাৰপিছত গন্তব্য ফোল্ডাৰটিৰ নাম অৰ্থাৎ test dir aru enter tipok eburok saboloi likhok ls test dir aru enter tipok apuni abc pop aru push.txt file bur dekhibo pare etia MV কমান্ডৰ সৈতে ব্যৱহৃত কিছু বিকল্প দেখা যাওক প্ৰথমে স্লাইডবোৰলৈ যোৱা যাওক এমভি কমান্ডৰ সৈতে -b অথবা -backup বিকল্পটি আছে এইটো গন্তব্য স্থানত প্ৰতিটো ফাইলক অভাৰৰাইট কৰাৰ আগে সেইটোৰ বেকআপ বা প্ৰতিলিপি ৰাখিব ইতিমধ্যে আমি দেখা -i বিকল্পটি কোনো গন্তব্য ফাইলক ওভাৰৰাইট কৰাৰ আগত আমাক সতৰ্ক কৰাই আমি পৰৱৰ্তী কমাণ্ড আৰএম কমাণ্ড দেখিম এই কমাণ্ড সাহায্য ফাইলবোৰ মুছিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় টাৰমিনেলত যাওক আৰু লিখক এলএছ টেষ্ট ডিআইআৰ আমি এটা ফাইল যাৰ নাম faq.txt প্ৰেজেণ্ট দেখিব পাৰো ধৰক আমি ইয়াক মুছিব বিচাৰো ইয়াৰ বাবে আমি লিখু rm স্পেস testdir/faq.txt আৰু এন্টাৰ টিপক এই কমান্ডে faq.txt ফাইলক testdir ডিৰেক্টৰীৰ পৰা মুছি পেলাব এই ফাইলটো আসলতে মুছা হৈছে নে নাই তাকে চাবলৈ আমি আকৌ এবাৰ প্ৰেছ কৰো টেস্ট dir আৰু enter টিপো আমি এখন ফাইল faq.txt কেতিয়াও দেখিব নোৱাৰো আপুনি rm কমান্ড একাধিক ফাইলৰ ওপৰেও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে testdir ডিৰেক্টৰীত দুটি ফাইল উপস্থিত আছে abc2 আৰু abc1 ধৰক আপুনি abc1 আৰু abc2 ফাইল দুটি মুছিব বিচাৰিছে ইয়াৰ বাবে লিখক rm test dir slash abc1 test dir slash abc2 আৰু এণ্টাৰ টিপক এই কমাণ্ডে টেষ্ট ডি আই আৰ ডিৰেক্টৰীৰ পৰা ফাইল এবিচি ওৱান আৰু এবিচি টু মুচি পেলায় এই ফাইল দুটি মুছি গল নে নাই তাক পৰীক্ষা কৰিবলৈ আকৌ লিখক ls test dir আপুনি abc1 আৰু abc2 ফাইল দুটিকে আৰু দেখিব নোৱাৰে পৰৱৰ্তী আলোচনাৰ আগে স্ক্ৰীনখন পৰিষ্কাৰ কৰা যাওক এতিয়া স্লাইডবোৰলৈ উভতি যোৱা যাওক আমি আলোচনা কৰাখিনিকে সংক্ষেপ কৰা যাওক তাৰ মানে এটা ফাইল মুছিবলৈ লিখক rm আৰু তাৰ পিছত ফাইলৰ নাম লিখিব লাগিব একাধিক ফাইল মুছিবলৈ আমি লিখিম rm আৰু একাধিক ফাইলৰ নামবোৰ যি আমি মুছি পেলাব বিচাৰো এতিয়া rm কমাণ্ডৰ বিকল্প কিছু দেখা যাওক কেতিয়াবা এখন ফাইল ৰাইট প্ৰটেক্টেড হয় এই ক্ষেত্ৰত rm ব্যৱহাৰ কৰি ফাইলটো মুছি পেলোৱা নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমি -f বিকল্পটি ব্যৱহাৰ কৰি এইটো ফাইলক বলপূৰ্বক মুছি পেলাব পাৰো অন্য এটা সাধাৰণ বিকল্প হল -r বিকল্প এই বিকল্পবোৰ কোট ব্যৱহাৰ হয় দেখা যাওক টাৰ্মিনেললৈ যোৱা যাওক সাধাৰণতে rm কমান্ড ডিৰেক্টৰী মুছি পেলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰ বাবে আমাৰ ওচৰত rmdir কমান্ড আছে কিন্তু সাধাৰণতে rmdir কমান্ডে খালি ডিৰেক্টৰীক মুছি পেলায় কিন্তু এটা ডিৰেক্টৰী যাৰ ভিতৰত অনেক ফাইল আৰু সাব ডিৰেক্টৰী আছে যদি আমি সেইটোক মুছি পেলাও কি হ'ব আমি এইটো কৰিবলৈ rm কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰো লিখক rm আৰু যি ডিৰেক্টৰী আমি মুছিব বিচাৰো অৰ্থাৎ testdir আৰু এন্টাৰ টিপক আউটপুট বাৰ্তাৰ পৰা দেখা যায় যে টেস্ট DIR মুছি পেলাবলৈ আমি RM ডিৰেক্টৰী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু যদি আমি -r আৰু -f বিকল্পটি একেলগ কৰো তেনেহলে আমি এটো কৰিব পাৰো লিখক RM -rf টেস্ট DIR আৰু তাৰ পিছত এন্টাৰ টিপক এতিয়া testdir directory hopal bhabe musi pelua huise. Iti apisor commander alusunar bhabe slide buroloi jua jauk. cmp command ketiaba duty file eke hoine nahoi, tar bhabe porikhar proyujon hoi. Jodi file keta eke hoi, tene hole, amitar pora etak mosi pelabo paru. আৰু এটা ফাইল সৰ্বশেষ সংস্কৰণৰ পৰা পৰিৱৰ্তিত হৈছে নে নাই আমি সেইটো দেখিব পাৰো এইটোৰ আৰু অন্যান্য অনেক কামৰ বাবে আমি সিএমপি কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ই দুটা ফাইলৰ প্ৰত্যেক বাইটৰে তুলনা কৰে আমি ফাইল 1 আৰু ফাইল 2 তুলনা কৰিবলৈ লিখক সিএমপি ফাইল 1 ফাইল 2 যদি দুটি ফাইলত একেই বিষয়বস্তু থাকে তেনেহলে কোনো বার্তা প্ৰদৰ্শিত নহয় খালি প্ৰম্পট প্ৰিন্ট কৰা হব যদি তাৰ বিষয়বস্তুত পাৰ্থক্য থাকে তেনেহ'লে সেই প্ৰথম পাৰ্থক্যৰ অবস্থান টাৰ্মিনেলত প্ৰিন্ট কৰা হব দেখা যাওক সিএমপি কিভাবে কাম কৰে আমাৰ উচৰত হোম ডিৰেক্টৰীত দুটা ফাইল স্যাম্পল 1 আৰু স্যাম্পল 2 আছে দেখা যাওক তাত কি আছে লিখক cat sample1 আৰু enter টিপক ইয়াত লিখা আছে this is a linux file to test a cmp command অন্য ফাইল sample2 ত লেখাখিনি থাকিব তাক সাবলৈ লিখক cat sample2 আৰু enter টিপক ইয়াত লিখা আছে this is a unix file to test a cmp command এতিয়া আমি এই দুইটা ফাইলত cmp command প্ৰয়োগ কৰিম লিখক cmp sample1 sample2 আৰু enter টিপক আমি যেনে দুটি ফাইল sample1 আৰু sample2 ৰ প্ৰথম পাৰ্থক্যটি দেখিব পাৰো সেয়া প্ৰদৰ্শিত হৈছে পৰৱৰ্তী কমাণ্ড আলোচনাৰ আগে স্ক্ৰীন পৰিষ্কাৰ কৰা যাওক আমি দেখা পৰৱৰ্তী কমাণ্ড হ'ল wc কমাণ্ড এই কমাণ্ড এটা ফাইলৰ আখৰ শব্দ আৰু লাইনৰ সংখ্যা গণনা কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ হোম ডিৰেক্টৰীত sample3 নামৰ এটা ফাইল আছে ইয়াৰ বিষয়বস্তু দেখা যাওক তাৰ বাবে লিখক cat sample3 আৰু এণ্টাৰ টিপক এইটো sample3 ফাইলৰ বিষয়বস্তু এতিয়া এই ফাইলত wc কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা যাওক তাৰ বাবে লিখক wc sample3 আৰু এন্টাৰ টিপক কমান্ডটি দেখাইছে যে ফাইলত 6টা লাইন 67টা শব্দ আৰু 385টা আখৰ আছে এইবোৰ কিছু কমান্ড হয় যি আমাক ফাইলৰ লগত কাম কৰিবলৈ সহায্য কৰে এই প্ৰকাৰৰ আৰু অনেক কমান্ড আছে হে আমি দেখা হে প্ৰতিটো কমান্ডৰ আৰু অনেক অন্যান্য বিকল্প আছে মেন কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি তাৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে চাওক ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ এমএচআৰডিৰ আইচিটিৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/animeict-intro এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব এই পাঠটি অৰুণ পাঠকৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই আইআইটি বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ